Godverdorie, nou is mijn parkeerplaats weer ingenomen. Ik rij wel even achteruit. Of komt die gozer naar nou achter me aan? Oh ja. Eh, toen zat ik met een schuld. En uh, toen ben ik, uh, heb ik lenen.nl benaderd. Omdat die dan het verschil zouden betalen als ik een lagere rente zou vinden. Maar die heb ik niet gevonden. En eh, uiteindelijk eh, heb ik toen een baantje bij de brandbeveiliging genomen. En, eh, maar ja, mijn salaris werd direct eigenlijk ingenomen. En ik dacht, ja, dan kan ik net zo goed iets voor mezelf gaan doen. En zo ben ik eigenlijk hiermee begonnen. Surabaya, Surabaya, oh, ja. Mijn gedachten zijn altijd bij jou. Surabaya. Ja, ik ga snel in mijn wok. En uh, kijk, ben ik nou die niet vergeten? Ja, dit zie ik dus al wel. Eh, Zo. Nou. Ja. Oh. God, dan heb je deze aan en dan gaat die andere uit. Dat is belangrijk. Nooit zuinig zijn. Gewoon een lekker ketchup erdoor. Je hebt recht platte granale en je hebt kleine korte party koepoekjes. Die heel erg lekker zijn. Salami, 2 euro. Is 1 euro. Nou, laat maar zitten. goed zo. Eet smakelijk. Ja, neem dan maar wat in here. Hello.